Musoma Peoples. Ni katika mkutano wa kanda ya Serengeti mkoani Mara uliofanyika katika kiwanja cha shule ya msingi Mkendo Msoma, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Freeman Mbowe amewataka Watanzania kujikita katika kudai haki za msingi za kidemokrasia ili kulifanyia taifa mabadiliko makubwa. Tokeni kuwa wafuasi wa chama, geukeni kuwa viongozi wa chama. Geukeni kuwa viongozi wa watu. Wako vijana wasomi tunawahitaji, wako wazee wasomi tunawahitaji, wako wamama majasiri tunawahitaji. Tunahitaji kada ya viongozi walio makini na wanaokubalika katikati ya jamii. Lakini nataka kutangaza kama mtendaji mkuu, mwaka huu wa 2023 pamoja na kudai katiba mpya na tume huru ya uchaguzi, ni mwaka vile vile wa uchaguzi wa ndani ya chama. Aidha, mboye ameongeza kuwa umefika wakati wa kupatikana katiba mpya itakayowasimamia watawala na kudhibiti viongozi wakuu wa kitaifa. Tusikae tukasema aliyofunga mikutano ni Magufuli, waliofunga mikutano ni Chama cha Mapinduzi, na dhabihi lazima waibebe. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinaendelea na mikutano ya hadhara baada ya kufungwa mikutano hiyo miaka saba iliyopita. Sadiki Unga, Star TV, Mara.